хрюки-хряки, на свое первое демо. Оператора у меня нет, поэтому буду снимать с подтяжка сам себя. Так, сейчас поставим как-нибудь, блин. Камера, блин, чтобы она не упала. И поставим куда-нибудь ее. О, сюда вот, вот, вот так вот. О. Yeah. Э, Э, будешь очевидцем Hmm. Ooh. Так может любой рейндовый альбомчик записать. каждый на это пойдет. <laughs> То, ну, что надо, погоди, блядь. Так и пишут реально э, в альбомах, поняли, детки? Ну а да, обрабатываем вокальчик и все окей будет. И пускай там критики подавятся слюной, желчью подавятся. Насрать на вас. Вот так я пишу альбомчик. Так, дальше следующая тема. <laughs> Вот так вот. Все легко и не так сложно, как на самом деле. Ну, вот так вот мы запишем сейчас вокальные партии на демку. Ну вот, гитарные партии получились.